ser molt feliços perquè... Obrim! Obrim! Obrim! Obrim! Ei, que obrim! Avui us tenim que donar una bona notícia. Obrim! Ens deixen obrir. Això vol dir que ens retrobarem aviat. Gràcies per la paciència i fins aviat. Després de massa temps, per fi ens tornarem a veure. Us esperem al Cerdanya Corredor. Queden molt pocs dies per veure'ns. Fins aviat. Uf! Ja queda molt poquet perquè ens tornem a veure. Us esperem! Benvinguts, us esperem. Gràcies. Aquí estem, amb molta il·lusió. De veritat, benvinguts. Veniu! A Cerdanya Corrisor, veniu! Cobrim!